зымды ортосунан кесип аны бир аз боштук менен бөлүңүз эгерде сиз ага жогорку чыңалуу колдонсоңуз учтарынын ортосуна учкун зымдарды аралайт контур жабык жана схемада бар термелүүлөр ичинде туруктуу термелүүлөрдү алуу үчүн ачык термелүү чынжырда индуктор аркылуу чынжырга туташтырылган генератор колдонулат